どうもコシですハイファイブということで私は自分の勤め先のフレンチレストランに今来ていますというのも私が考えうるにトロントで最もおすすめできるレストランだと思ってるんですねお店の名前はラ・パレットという場所で私がここをおすすめする理由は3つありますまずやっぱり1つ目はですねご飯が美味しい私が最もここで美味しいと思うメニューを皆さんに食レポしますそして2つ目はですねやっぱり ぱり働いてる人たちがとても素晴らしいと思うんです3つ目はここの近くにはですね皆さんご覧くださいこんな感じで至る所にグラフィティが書かれてあるんですよねここはグラフィティアーレイというグラフィティが最も多く存在するストリートの一つですここでグラフィティアートを楽しんだ後にこのレストランで食事を楽しむということもできます それでは中に早速入ってみましょうおお客さんが中に入っていきますねあ、uh, may I take a video? What's the most popular order in this store? Probably steak. Top 2% of all cows. It's a prime strip loin, so it's like the best, best cow. マジでうまそうこれそれではミディアムステーキいただきますジューシーうまいこれうまい なんかね、このソースもね、奥に甘みを感じるっちゃね。The sauce, so yeah, yeah. it's made with beef bones, so we roast it in the oven, yeah, and yeah. then we put onions, carrots, B6. celery, garlic, oh, yeah, yeah. Uh, put all together, some wine, and then cook very low for like three days. Three days? Yeah, oh. then you take the bones out, yeah, yeah. cook all the liquid down, add some more wine, a little bit of sugar. Oh. So like a big this, it goes down to like this much. Wow. うん、俺ねこのソース飲める Put in here. Pork and duck. じゃあちょっとパテもいただきますまあ、マジ幸せマジもん食いよる俺今 金持ちの昼飯じゃないですかこれ断面こんな感じです断面 Thank you so much. Oh. Yeah, for sure. What is this? Is wine? This one, it's uh, Pinot Noir and Gamay. Thank you so much. Uh. うわあステーキに合うこのワインちょっと今昼間からワインとステーキですよじゃあパテもいただきます なんか食感はね魚肉ソーセージの塊を食べてみたい食感はねでもこうパテの上にはねシーソルトが乗ってるんだけどその塩味とお肉の調整具合が絶妙でめちゃくちゃマッチングしてますなんか食べた後に風味がこうスーッと鼻のあたりに上がってくる感じもあるね、はいドンはいこちら what are you doing? scoring the bread. Yeah. So it gets this nice lines that we have here on, on cooked ones. And so it doesn't go out the sides, it goes out the top. And you give it a little bit of water so that it gets a nice crust. 俺がこのステーキに思うのはやっぱりこの塩加減塩コショウ加減が絶妙で歯ごたえにも若干なんかソルト感が残っとるんよねそしてなんかその歯ごたえも楽しめながらこの柔らかいお肉やっぱこうちゃんとねお肉もねソース そしてこのガーリックバターも組み合わせていくとどんどん味の変化が生まれて永久に楽しめるステーキです。 Very important, just let it sit for a couple minutes and then all the juice will stay inside. なんかね、俺このポテトなら永遠に食べれる気がする。なんかね、ファーストフードのフレンチフライズと違って、なかなかこうやっぱ新鮮なものもあって、なんかしなやかな歯ごたえです。When do you make a potato? In the morning. Cook it like low temperature. Low temperature, yeah. So it's soft, so it's cooked, and then to order you cook it again high temperature so it's crispy. このワイン インもねやっぱステーキと一緒に飲むと全然違和感なくスーッと入ってくるねあーうま俺大人になったっちゃかいや Yes, it's so awesome. Thank you so much. いやーちょっと酔っ払ってしまいましたねワインでこんなに赤くなるもんなんですねもともとお酒私得意な方じゃないんですけどねこのワインはスーッと入りましたちょっとワインが回ってきて顔も赤くなってきてるんですけども マジでここの料理は最高ですそしてここで働く人たちもめちゃくちゃ最高なんですよね一緒に働いてて外国人の私でさえもですね均等に扱ってくれるめちゃくちゃ優しくて親切な人たちばっかりなんです